という曲を踊りたいと思いますみんなね飛び入り大歓迎なのでね今すぐでもいいし途中で入りたくなったらどんどんね途中で曲の途中でみんなで入ってきてくださいみんな準備はいいかなじゃあさあのいつもの掛け声のとこはさ何にしようかなあぶちゃんいたかなああぶちゃん最高でいこう今日ね

動物が出てくるよなんだろう猫でした猫 いろんなね夏のシチュエーション何があるだろうみんな何やろうかな花火あなんか牛ガエルも鳴いてるし牛ガエルわかりますさあ後半戦 Let's go, まれてありがとうございます。